Saluto onkarai, bonvenon al mia nova tago. Esta suffice frua in la mateno char mi devis eh, iri al mm, al'uffizaio della comunumo kai poste alla construajo de la collegio kai mi povas montri gin al vi hodiau char gi estas complete deserta la la urbo estas en la manoi por ti al diri de la birdoi estas birdoi cie frumatene kai tio inspiras min iel. Mi ne stias kiel, sed iel mi. Gioias tion. Strange, eble. Kai, ja. Estas vere bedauro, che ni ne povas plu utiligi la la construagion por por uh, <clears throat> instrui ING. Do, carai, Restu con ni, come dito, con ni. Danko. Mine comprena Saluton. Kai bonvenon venon nova zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi kai mediti kun vi el tiron el la tractajo esperanto kai vola pyk. El la jaroi mil octent octec nau. Mil octent naudec. Mi estas ie pagio ducent Giuste post la daurigo. Restas al mi nun ancora analisi la lastan bonan flancon de Volapük. Gian mal longhezon. En tiu ci puncto, mi diras gin tute mancovrite, la Volapük staras absolute pli alte ol la lingvo Esperanto. Zamenhof ne havis timon clarigi la limoin de Esperanto. La uli Esperanto neniam estis perfecta. Sed perfecteblo ne signifas automate perfectindezon. Do mi shatas tiun aliron de Zamenhof. Ciar, lau mi, gi povas signifo pleni, crom la debato inter Esperanto ca Volapuco, cae anca o la debato pri Esperanto. Concedi pri la limoi, cae ceil foie accepti ilin, sen strebi correcti ilin. Ciam la correcto costas tro alla tuta fero, esas lau mi indico pri sagezzo. Sed eble, <laughs> mi non estas vere, maliuni gianta. Cium vi pensas per tio? Reagu. Dono commento. commento por momente. Dankon pro via atento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.